हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन लिखा गया है संजय क्रेडिटर से बीस हजार का सामान खरीदा अब वो डेट जो है मैं यहां पे लिख देता लिख देता हूं एक चार 2021 को बीस हजार का सामान खरीदा गया है ठीक है वो डेट मैंने यहां लिख दिया है एक चार दो हजार इक्कीस इसको देख सकते हैं आप एक चार दो हजार इक्कीस को संजय क्रेडिटर से बीस हजार का सामान खरीदा अब इसकी एंट्री टेली प्राइम में कैसे पास होगी अगर हम बात करें कि सामान खरीदा तो इसमें ये तो दिया नहीं हुआ है कि कितना सामान खरीदा अब जैसे ही आप टेली प्राइम में जाते हैं तो हमने आपको बताया है कि परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस करते हैं और F9 प्रेस करके जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको नेम ऑफ आइटम दिखाई पड़ेगा अब इस कंडीशन में हो जाती है कंफ्यूजन कि अब क्या करें अगर ऐसा सवाल आ जाए तो तो इस कंडीशन के लिए बिल्कुल मैं आपको तैयार करूंगा तो चलिए आइए समझते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे तो देखिए ना यहां पर एक तो बताया था मैंने चेंज मोड वाला ऑप्शन तो ये कंट्रोल के साथ एच प्रेस करने से चेंज मोड वाला विंडो ओपन हो जाता है ठीक है अब इसमें तीन तरीके के मोड दिए हुए हैं पहला है आइटम इनवॉइस दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस तीसरा है वाउचर मोड तो एक बार अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को एक्टिवेट करते हैं तो ये देखिए ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है ठीक है हमें अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में भी नहीं जाना है हमें किस मोड में जाना है हमें वाउचर मोड में जाना है एक बार वाउचर मोड चलाते हैं तो यहां पे देखिए देखिए आपको क्रेडिट लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा यहां डेबिट क्रेडिट का काम लगेगा तो यहां पर सप्लायर का जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिए वो डेट डाल दीजिए जिस डेट पर होगी परचेजिंग तो यहां से F2 प्रेस करके 1 चार 2021 कर देते हैं क्योंकि यही डेट है ठीक है एंटर कर दिया अब यहां पर 1 अगस्त आ रहा है तो यहां पे हाथ से ही टाइप कर दीजिए काम हो जाएगा डेट तो चेंज हो गया है तो ये एंटर कर दिया हमने ठीक है अब नाम क्या है क्रेडिटर पार्टी का संजय ये देखिए क्वेश्चन यहां पर है संजय क्रेडिटर से तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर क्रिएट होगा ठीक है अगर पहले से बना है तो ठीक है नहीं तो क्रिएट कर लीजिए तो ये लिख दिया मैंने संजय क्रेडिटर ठीक है ये लिख दिया ये लिख दिया ना एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया इसको डालेंगे सनरी क्रेडिटर ग्रुप में तो ये ग्रुप आपका यहां पे दिख रहा है सनरी क्रेडिटर कर दीजिए एंटर कर दीजिए एंटर कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए ये हो गया एक्सेप्ट ठीक है अब जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो ये इस तरीके से आएगा तो इसको भी एंटर एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा ठीक है ये सब एक्सेप्ट हो जाएगा तो डायरेक्टली आपका कर्सर जो है क्रेडिट यहां पर आ जाएगा कि यहां पर आपको अमाउंट डालना है और ऊपर क्या दिया हुआ है क्रेडिट दिया हुआ है ना तो यहां पर क्रेडिटर पार्टी को ही क्रेडिट करेंगे उधारी में माल इन्हीं से लिया जा रहा है ठीक है तो इसीलिए कितना हजार रुपया है बीस हजार का सामान है ना तो बीस हजार रुपया यहाँ कर दीजिए कर दिया एंटर कर दीजिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस आएगा इसको एंटर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराइएगा यहाँ पर लगाइएगा परचेज अकाउंट आपको क्या लगाना है परचेज अकाउंट का लेजर लगाना है हमने परचेज किया है ठीक है बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है स्टॉक आइटम वगैरह का कोई भी डिटेल आपको डालना नहीं है एंटर प्रेस कीजिए यहां पे डाल दीजिए परचेज गुड्स नरेशन डालना है आपको फ्रॉम संजय क्रेडिटर ठीक है तो ये मैंने डाल दिया है और और कितना तारीख को खरीदा गया है एक ये खरीदा गया है एक चार दो हजार इक्कीस ये डाल दिया एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए बस काम हो गया आपका और एक बार के प्रेस कर लेते हैं ताकि हमें वो एंट्री दिखाई पड़े इस एंट्री को आप देख सकते हैं अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ आई बटन प्रेस कर दीजिए बस आपको ये एंट्री नजर आ रही है देख सकते हैं ये हमारा कंपनी का नाम है कंपनी का एड्रेस है और जो सप्लायर है उसका नाम यहां पे आ रहा है ठीक है यहां पर हमने परचेज अकाउंट लगा दिया क्योंकि हमें यह पता नहीं कि क्या-क्या माल हमने खरीदा है राइस खरीदा शुगर खरीदा क्या खरीदा केवल हमें क्वेश्चन यही दिया गया है कि ये ये जो है संजय क्रेडिटर से 20000 का माल खरीद रहे हैं 1/4/2021 को तो इसीलिए हमने ये एंट्री पास कर दिया आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video